きっかけが何だったかは覚えていないただ物心ついた頃にはもう憧れていた誰もが子供の頃にヒーローに憧れるようにそうなりたいと思った影の実力者に我らはシャドウガーデン影に潜み 影を狩る者ただそれだけのためにある観客は観客らしく舞台を眺めてるだけで満足していなさいいずれ敵の全てがあの光に消える影の世界月の隠れた今宵はまさに我らにふさわしい世界ですね我々の目から逃れることなど不可能ですわ久しぶりの大きな狩り楽しみなのです 皆主様の号令を待っています容赦はしません今宵世界は我らを知る